la direi, la diremo, tu di me. Come andare in terra mi amerò, timere, timere, ma tiro, ma tirei. Latire, latire, latire,